hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan termiziy va nasoiyda keltirilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki masjidda she'r aytishlik oldi sotdi qilishlik va juma kunini namozdan oldin halqa bo'lib o'tirib olishlik mutloq faqat juma namozini keltiradi lekin mutloq e, kirib olib e, ikkita uchta bo'lib bir biriga qarab o'tirib olib e, shunaqangi bir halqa bo'lib o'tirishlik o'tirishlikdan qaytarganmiz salotil masudiyda aytilishicha ya'ni dunyoviy so'zni gapirib o'tirishligi masjid farishtalar bo'ladi ana shu farishtalarga e, ozor beradi ya'ni badbo'y hidga to'lib ketadi masjid deydi agar dunyoviy so'zni so'zlashib o'tirishsa deydi va u farishtalar e, alloh subhanahu va taologa nima qiladi ular shunda alloh taologa iltijo qilib aytadi ey parvardigor bandalaring bizlarni uyingdan haydab chiqarib yuborishdi deb allohga bandalari ustidan shikoyat qiladi deydi boshqa bir hadisda esa dunyoviy so'zni masjidda so'zlab o'tirishlik o'sha bir necha kunlik qabul bo'lgan ibodatni savobini ketkazadi deydi ya'ni aniq qabul bo'lgan e, nimani savobni ketkazadi shuning uchun masjiddan chiqishlikda masjidda quchoqlashib ko'rishishlik masjidda e, nima deydi kulishlik shunaqangi bir ishlarni qilishlik yaxshi emas namozni o'qigandan keyin albatta sekin astalik bilan masjiddan navbat bilan sekin masjiddan nima qilishlik chiqishlik va chiqqandan keyin ana bemalol nima ko'rishib so'rashib va hokazo u taqvolik birorik odamlarni ko'rsangiz juma kunlarida ko'proq opoqalarimiz bor yoshi ulug'larimiz bor shuni yaxshi bir nima qilganlarga bunday e'tibor bersak namozdan keyin besh o'n daqiqa o'tirishadi odamlar chiqib olsin ular o'tirishlikni bitta ma'nosi bor bu o'tirishlikda birinchi bir zikr qilib oladi ya'ni salot salovat aytib oladi tahlil aytib oladi istig'for aytib oladi besh o'n daqiqa va bu o'shani natijasida odamlar masjiddan chiqib oladida keyin ular sal xotirjam chiqib keyin tashqarida o'sha ko'rishadiganlar bilan ko'rishaveradi biz bugun bemalol xotirjam nima qilyapmiz ko'rishyapmiz boshqa hadisda sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatadi deb aytadilarki hmm, hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har gal masjiddan chiqayotgan vaqtlarida allohimma inni audu bika minal iblisi val junu junudihi ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjiddan chiqayotganda mana shu duoni o'qir edi ya'ni duoni ma'nosi nima desa allohim shayton va uning lashkarlarini ishidan sendan panoh so'rayman deb duo qilar edi va sahobiylarga ham mana shunday degan ekanlar masjiddan chiqayotganda parvardigor shayton va uni lashkarlarini yomonligidan ya'ni bizga bir yomon ishlarni o'rgatishligidan o'zing panoh bergin deb duo qilib masjiddan chiqib ketardilar deydi ya'ni biz ham hayot mana shuni o'rganishligimiz kerak masjid ibodatgoh ibodat qilingani kelinadigan e, dargoh allohni uyi kecha aytdinga hadisda eshitdik kim masjidga bir qushni inidek bir insosa xudo uni uchun bitta ko'shkni jannatda barpo qiladi dedi biz bir jannatdan bir ko'shkni orzu qilib kelibu lekin mana shunaqangi savobdan bebahra bo'lib ketib qolishlik eng achinarli narsa va buni bitta misoli bor dunyoda haligi pensiyaga chiqayotgan vaqtingizda pensiya knishkalarni to'ldirasiz a u joydan bu joydan ishlagan haqlarni borib yig'ib olib kelasizda olib kelsangiz ba'zi biri o'tmay qolsa alam qiladiku to'g'rimi e o'n yil ishladim besh yil ishladim uncha yil ishladim u o'tmadi bo'lmas ekan u baribir foyda bermadi deb qo'yadiku dunyodaki uni o'rnini to'g'irlab olsa bo'ladi dunyoda uni o'rnini to'g'irlashlik oson kuch quvvati borida u yoqdan bo'lmasa bu yoqdan mehnat qilib bir xudo bersa dunyoda buni to'g'irlab olishlik oson lekin allohni huzuriga borganda uni to'g'irlab olishlikka imkoniyat qolmaydi hamma imkoniyat mana shu dunyoda hamma imkoniyatni xudo mana shu dunyoga berib qo'ydi mana shu dunyoda bu imkoniyatlardan foydalanib olish kerak nima qilib desa duo bilan yaxshilik bilan fazilatli amallar bilan ibodat bilan duolar bilan xudo berib qo'ydi ne'matlarni chochib qo'ydi yer yuziga yer yuziga ne'matlarini bir qator shunday tashladida bandam bu ne'matlarni endi terib oldilar dunyoga muhabbat qo'ymaslik kerak pulga ayniqsa pul uchun muhabbat qo'ydik biling biz kasodga uchraymiz dunyoda biz nasiya savdoni ichida yashayapmizda xudo bilan bizni o'rtamizdagi savdo nasiya bo'lyapti ya'ni bu al qabru sunduqul amal ya'ni amallar sandig'i bu qabr degandek o'sha amallarimiz sandiqqa jam bo'lib kelyapti endi qachonlardir bu albatta ochiladi ochilganda xursand bo'lib faxrlanmoqlikni xudo nasib qilsin